Adoram Bovari Adoram Bovari Taman devonayam Aşk kalmaktayam Neyim kara suratım Azsuzun aşk utam मैं भी न खोजता गिरिया होता न मैं फमाऊंगम अश्क मारा न के बाजे होता रन मकसद रोजे मारा गिरियों बजोर मां وجود نبر که دورم فکر پهن اینم باشد و گل دارم سه موزن زبان به دست تو آورده این دم از تحتی باشین سلامم بر نگد بر گربان لو نفهمی دونی دردم تو نشوی رو برو نمیفهمی احوالم نکی نگو سام. don't